irugarren greba eguna da, astelen azterte eta azkeneko greba eguna kantolatu ditugu orain gonetan, e, residentzien sektorean, Nafarroako lehen hitzarmena aurrera teratzeko asmotan. Negoziazioak iazko maiatzan hasi ziren eta momentu horretatik bai patronalen eta batez ere Nafar gobernuaren aldetik ez dugu inongo aurrera pausorik e, ikusi. Esaten duguna zera da, e, zaintzen sistemak doakoa izan behar duela, duina izan behar duela eta universala izan behar duela. Eta bide horretan ezinbesteko ikusten dugu Nafarroako hitzarmen propio bat edukitzea. Eta hau esaten dugu estatuko hitzarmenak hemen e, oso egoera prekarioa mantentzen dituelako langileak. Mila eurotara ozta ozta iristen diren soldatak, e, asteburu bakarreko atxeden aldia eta e, komplementatu gabeko iteak.